Missões, truco, é a vida lucro Chega, chega, truco em truco Caça, mima, puto, erra Tira, sabão, puto, copia, mundira Caiu, tira, tudo, banda, pira, tudo Missões, truco, comora, avisa, lucro essa anima puto